сейчас ее возьмете. И еще, это такса и охотничья такса. А кто с ней на охоту ходит? Ну, не знаю, дед... Ну... Раз, а два, три, четыре, пять надо. Куда Максимка. Ты кому говоришь? Давай, Собаке? А мы с тобой не поедем, пешком пойдем? А что, нам тоже а можно? А что нет-то? Можно? А, можно. Ну, тогда поехали все вместе. Все вместе поехали. А эти как лучше положить-то? Да вовне. Ha <laughs> Так, вещи все погрузили на плюшки, бублики, ватрушки. И вся команда, весь наш коллектив отправился на горку. Вперед всех летит, посмотри сразу сыпли. Поехали. Поехали. Сейчас будем прыгать. А! Ой, держусь. Ой! Ой! Ой! А! <laughs> А. Я хочу пожарить сосиску. Сейчас поджаришь, подожди. Какой у нас поход? Посмотри ну, на нее. Я не хочу. Ну понятно, до Руси так пожарил, подгорело. Мне кажется, вот эти надо верхние, наверное, снять, да, пеленка, да, снимем? Да. Сейчас я опять раз скачусь, поднимусь. все, не готовы? Нет. Готовы? Чух-чух-чух. Паровозик. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух. Чух-чух-чух, паровозик. Ту-ту! Ту-ту! Я тоже!